ახლა ძალიან გასხვავებული ჭუშტარი არის, ანუ ამდენი ყველი თმე მომიტამინა ახლა. ჩვენი ამ ყვანილი სულგუნი, რომელიც ბედნიერი ვარ. აი საწველი ვაბედნიერი. საქართველოს ბანკთან ერთად ვიწყებთ ძალიან გემრიელ, ძალიან საინტერესო და ჩემთვის ყველაზე საყურელ პროექტს გასტროლებს. დღეს ჩვენ მოვიდეთ ერთ-ერთ ყველაზე გამორჩეულ რესტორანში, რესტორან ალუბალში და მინდა გაგაცნოთ მის ისტორია, შექმნის იდეა და ასევე დავგემონოთ ძალიან გემრიელი სახურ კერძები. შევიდეთ. გამარჯობა. გამარჯობა. სასიამოვნოა, <laughs> მაკა. ძა ძალიან. მაკა მოსძე, ერთ-ერთი თანადამფუძნებელი რესტორანი ალბალის. აჰა. ცეგი ყველაფერი დაიწყო იქედან, რომ მე და ჩემი მეგობარი და ერთ-ერთი პარტნიორი მარიანა ქუჩაზე შეირნობდით და აქ მარიანამ დაინახა ეს ეს. ცოტა ხანი გავჩერდით, იმიტომ რომ რაღაც მომაჯადოვებელი გარემო იყო აქ და ზუსტად სამ თვეში შეირნობისას ჩვენ ხედავთ ეზოს ჭიშკარზე გამოკრულ აბრას და იქ წერია ქირავდება როგორც ვიცი აქ ყადრე აბი ლონდონი ხო ესე იყო დიახ და პანდემიის დროს პანდემიამდე უფრო სწორად ისინი დაამთავრეს მუშაობა და წავიდნენ მარიანა ჭყონია ერთ-ერთი დაფუძნებელი რესტორანი ალუბლის და დღეს მარიანა დაგვეხმარება რომ შევარჩიოთ კერძები ну ერთ-ერთი ესეთი რაღაცა არის თქო ჩვენი ამყვანილი სულგუნი რომელიც აქვე კეთდება აქვე აკეთებს ხო სულგუნი საერთოდ ყოველის გაკეთება ყველაზე უფრო რთული არის ეხა ვიწყებთ ქალბატონ ინეზასთან ერთად აა სულგუნის ამყვანის პროცესს ხო და ეს ყველაფერი ხდება ადუღებულ წყალში ამ დამიწყოს ზამუდის ცხელ ცხელი მაგრამ თავარია რომ ყველი იყოს ძალიან ახალი და ჭკინტი ხო როგორც ვთქვი არა გადამსვლელი უნდა გადამსვლელი ყველი გადამსვლელი ყველი უნდა აჰა გასაგები აი ესე მეგობრებო უცებ ცხელ ცხელი სულგუნი ჭვიშტარი გვაქვს კიდე ძალიან განსხვავებული აი ჭვიშტარი როგორც იციან საერთოდ რო არის ჭადი, თქო, სვანეთში წმენ ნაჭომ, ჭადის ფორმა აქვს და მეგრელები აკეთებენ აი ესე აცხობენ და მეტი ყველია ვიდრე ჭადის ფული. რიპამ ძრისალად ვიყიდე, არის ძალიან კაი რეცეპტით გაკეთებული და ძალიან აი სეზონის გარეშე. ზაქის კატლეტიც გავსინჯოთ. ეს უფრო აღმოსავლეთ საქართველოშიც ან კახეთში. მაგრამ გემრიელად მოიფიქრეთ და მე მგონი კაი იდეა არის კიდევ ის რომ აუცილებლად იყოს, ну, რამდენადაც შევძლებთ იყოს პროდუქტი სოფლიდან და გლეხიდან. ძალიან გემრიელად გამოიყურება. ოპა, გამოიყოთ აქეთ. მე ჩემი გაკეთებული სულგუნი, ცხელცხელი ჭვიშტარი. და მონდი გავსინჯოთ. სულგუნი კი გავსინჯო, რა ჭვიშტარი. აი რაღაცა სასწაულ. მაგრამ ზანდ გასხობული ჭვიშტარი არის, ანუ ამდენი ყოლეთ მე მომიტამინა შეიძლება უბრალოდ салатია. გრილზე შემწველი პრასი. ესე ზაქის კოტლეტი. და ეს არის გოგრის პიურე. მოდი მე მგონი სულო დნავ კარტოფილი აქ. ვანგაია. ბედნიერი ვარ. აი საწველი ვაბედნიერებს. <laughs> ისაც მითხეს რომ ეს სახლური გემოები და ეს აი ეს რაღაც მართლა ძალიან კარგად არის შემორჩენილი. სულგუნი შემეც ერთ-ერთი ყველაზე საუბრო ბარათია რა თავობის. აჰა. ზაგის კალტი მართლა გამორჩეული არის, ძალიან გემრიელი არის და რაც ასე თქვა ბავშვობაში ხანჭამი ადრე იგივე გამომაგჩემთვის, ძალიან კარგი საღამო ძალიან გემრიელად და ძალიან კარგად შეგდეთ გადაწეროთ აქ. რომ გირჩევთ უწევ რეკომენდაციას და ძალიან დიდი მადლობა უგულს. 嗯。Mm.